2014 vasarį Lietuva tapo kosminę valstybę. Savarankiškai skrėti kosminėje erdvėje buvo paleisti pirmieji istorijoje lietuviški palidovai. Kelionė iš Lietuvos vienas iš dviejų pirmųjų Lietuvoje sukonstruotų palidovų Lituanika SAT-1 pradėjo dar 2013 spalį paskutinės minutės lietuvoje lrt televizijoje palydovas supakuojamas į specialią dėžę pernešamas į automobilį ir lydimas policijos iškeliauja į oro uostą jo laukia kelių tūkstančių kilometrų kelionė į hjustone esantį džonsono kosminį centrą raketa nešėja iš nasos skrydžių centro į kosmosą lituanikasat vienas ir kitą palydovą litsat vienas išskraidino keturioliktųjų sausį Daugiau nei po mėnesio vasario 28-osios rytą iš tarptautinės kosminės stoties palydovai paleisti skrieti orbita pradėjo savarankišką kosminę odisėją. Linkėjimai visiems lietuviams visame pasaulyje. Po sėkmingo starto lietuvaičiai įkūrė pirmąjį šalyje kosmoso startuolį, kurio užsakovai šiandien garsiausi užsienio universitetai, vyriausybinės institucijos, komercinės įmonės ir net kosmoso agentūros. Palidovo Lituanika SAT-1 kuriejų įsteigta bendrovė šiandien yra rimta komercinė kosmoso technologijų įmonė, Lietuvoje kurianti ir konstruojanti mažuosius palidovus. Įmonės biure Vilniuje dirba per 70 žmonių. Plečiami padaliniai Junktinėse Amerikos valstijose, Britanijoje. Lietuvių įmonė savo srityje šiandien tarp pasaulio lyderių. Jų klientai daugiausia komercinės užsienio bendrovės. Labai grubiai šnekant, tai čia vyksta palidovų projektavimas arba tų produktų, kuriuos mes parduodame, projektavimas, kažkokios korekcijos ir finale gamyba. Tai įsivaizduokit automobilis, kuris galėtų būti tiek e, greitosios pagalbos automobilis, tiek e, ugnegesių automobilis, čia jau priklauso nuo užsakovo. Mes kuriam transporto priemonę, mes ją paleidžiam, ten yra visa reikalinga įranga, elektroninė įranga, mechaninė įranga. Mes susitarėm su tom kompanijom, kurios leidžia raketas į kosmosą, įdedam palidovą būtent į tą raketą, paleidžiame ir tada mes jau jį, tą palidovėlį jungiam orbitoje, sukonfigūruojam ir atduodam klientui. Paskirtis labai įvairi. Nuo tradicinės telekomunikacijos, tada žemės stebėjimas, iki mokslinių eksperimentų arba industrinių eksperimentų. Vieni sudėtingiausių ir įdomiausių eksperimentų vyksta bendradarbiaujant su kosmoso milžinė NASA. Lietuvaičiai prisidėjo tyriant šiaurės pašvaistę o šiuo metu pasirinkti kaip partneriai testuojant Saulės būrę. Prieš šešerius metus oficialiai įgyjusi kosminės valstybės titulą, šiandien Lietuva jau gerai žinoma kosmoso technologijų pasaulyje.